कि जो भी वीडियो डालू सबसे पहले आपको मिले दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें और लाइक करें मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल का नाम यूर लाइफ चैनल मेराज है सबसे पहले इस लाल वाले बटन पे क्लिक करते हैं उधर था तो मैं इधर आ गया सबको इधर आ गया भाई चल जा जा लास्ट में इधर है ना सारा जा रहा तू हाँ, हाँ, हाँ। डाइवर्ट करना स्टाइल पकड़ ले और देखो फंस रहा है भाई का अच्छा दोस्तों को भी बड़ी तलवार देना वहाँ पे हे बता घोड़ेगिरी असत अरे एक मिनट सभी कैश बैठा कैश ग्रीन कपड़ा मंगा कैश में डाल बता बता कौन सी है मैं थोड़ा हटा के बदल तो नजर हटी दुर्घटना घटी आप मेरे से तो अलग तो मतलब। हाँ, है हाँ तो बात बोला ऊपर से उसका जैसा पैर पैर में पहनाते ना इनके सिपाही को बस उसके ऊपर एक पट्टा लगा दे और जूता तो बताया ना कि जूता में पैर डाल के उसको खाली क्लिप मार दे बाद बाकी ये लोग अपना भरेंगे ब्लड क्या करना है नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहे है किडी और यहाँ डॉक्टर साहब पूरा को छोड़ के यहाँ पे हाँ जी हाँ। हरिओम मेरे लिए फ्री चेक करेंगे एक्शन स्पीच थोड़ा देख लेंगे थोडा पिक्चर ओके रेडी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा रेडी हो जाएगा अरे रोहितामा Salim background action action action wait दो वेट थोड़ा और वेट दो अरे हटो हटो बेटा हटो हटो